you bin in dir und du bist in mir. Die Antwort auf die Frage, warum sind wir hier? Wir sind alle Kinder von einem großen Stamm, wie Blätter an einem Ufer Freude, wir teilen unseren Schmerz. Gesegnet von dem Licht auf dem Weg in unser Herz. Wir sind alle Kinder von einem großen Stamm. unsere Freude, wir teilen unseren Schmerz. Gesegnet von dem Licht auf dem Weg in unser Herz. Wir sind alle Kinder sing für dich und du singst für mich. Wir sind schon viele auf dem Weg ins Licht. Das Ziel unserer Reise ist der Frieden auf der Erde, dass durch jeden Friedensbaum unser für dich und du singst für mich. Wir sind schon viele auf dem Weg ins Licht. Das Ziel unserer Reise ist der Frieden auf der Erde, dass durch jeden Friedensbaum unser Traum wachse und werde. Wachse und success.